Hindi lahat ng bagay nangyayari sa sarili nating timing. Ah! Katulad ito! Sa Xbox! Oh, yung shirt ko, panuwali oh. Wait lang ah. Magic Macharam, Magic Macharam, Magic Macharam, Love. Uy! Oh my God! nag si Lee! <laughs> nag si Lee! Si Lee, yan yung ano, yan yung um, number one Esmeralda. Number 1, Esmeralda. Ang kulit na. Esmeralda ng Quezon. Oh my G. Ayan. ako dito. Oh my God. Aray ko, ang sakit. Wait nga lang. Ang airpal naman. Hellcurt, ikaw na lang sumama dyan. Ayoko na sa, ayoko na sa gitna. <laughs> Yes. Aray! Aray! Aray! Ow! Sakit po, tsa. Sakit naman nun. Ang hirap ng kalaban namin. Bakit ganun? Aray, aray, aray. Ano ba? Ano ibig sabihin nun? Nagkakaroon ako ng ganun. Sa gilid. Sana hindi kami matalo, no? Mukhang magiging abnormal ako dito eh. Let's dance the night away! Let's dance the night away! Uy, ano ba yan? Ayaw mo akong tigilan! <laughs> Joke lang po! Ay, bobo! Bobo, ba't nakaganito ako? Tanga! Tanga! Parang pala ang tagal ko. Oh my God. Ah, ouch! Wait lang! Wait! Ah, wait! Ah, wag pa ako patayan! No! Shoot up! Ah! Dapat tinanggal natin sa kalaban eh. Lalapit nga ako sa'yo, di man ako hinintay, hinok mo pa ako. Paano ba pinapatay itong ex-bird na to? Aw! Aw! Ako! Bakit ako? Bakit ako? Ang dami namang iba dyan. Bakit ako pa? Sinaktan mo? Ano sabi ni Emerson? What? Oh my God! Oh my god. Ah! Aray! Up! Wag, wag, wag! Wag kayo lumaban! Ah! Aray ko! Ako yung lumaban! Ouch! Alam mo, hindi lahat ng bagay nangyayari sa sarili nating timing. Ah! Katulad ito! Sa Xbox! Oh! No! No! No! No! <laughs> my god. Oh man, oh man, oh man, oh man. Holy shit! Dapat umabot tayo ng 1,000 shares bago tayo mag! Oh, my God! Bago tayo mag-giveaway. Muntik na ako na. Aray ko, sakit! ai mẹ mẹ độc lòng độc lòng Oh my God! Uy, ba't pula yung ping natin? Let's set the night away. Oh my god! Ah! No, no, no! Hello, Kim Mugoy at Jam Organa winner! <laughs> Ay, tara na, rank game na tayo. Mag-smurf ba tayo? Ganda lang emoji ah. Ganda lang emoji ah. Uy. Impacto ka ah. Ah! brother. Uy, aray! Pusa! Yung pusa! Up, up! O, oh, joke lang! Aray! Ah! Boy, maingay. Ah! <laughs> Nakakainis! minutes na 8 minutes! Oh my G! May marks pa ba sila? Ngayon, pares pala kaming Granger. Oh my God! Oh, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, Oh, brown out ka muna! Ayan. pusang galaka. ka. Ang sakit! Bam! Bam! Aray ko! Aray ko! Aray! Tulong! Oh, yung shield ko, kinuha <laughs> niyo! na yun. Si Nighty Blue pala, napakagaling mong humok. Noah! Eh... Shut down! Nagailan mo? Oh my God! Kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan! Woo! Kaya! <laughs> Bald pa rin tayo. MVP natin si Jaysor. Ano tayo guys? Um, Welcome to Mobile Legends!